Eu vou explodir. Tá muita pressão pra mim. Ah! que que está falando Gamox e hoje nós estamos aqui com Continuous, Continuously. Continuously. Esse aqui é um jogo que é, foi tipo baseado em PT, pra quem conhece lá o PT. Que você vai andando e você vai repetindo o processo, vai acontecendo coisas. Esse aqui é, é o 2, tem, tem um primeiro lá que é um Continuous. Mas eu já sei o que acontece no Continuous, porque quando ele se lançou, eu não gravava, então eu meio que já sei tudo que acontece. Mas desse aqui eu não sei nada. Então vamos ver né, como é que vai ser esse bagaço aqui, se esse jogo é de terror mesmo, ou se é um jogo de exploração, se ele é um jogo de sei lá o que. Vamos que vamos, pessoal, pessoal. Tô ouvindo o Vitor quebrar. Ah. Hum. Primeiro andar. Não dá pra correr. E... Hum... Vamos ver o que temos aqui. que é isso? Ah, uma lampadinha. Que bonitinho. Tá, esse jogo com certeza não é de correr de monstro nada, porque realmente não funciona certo esse, esse esquema. Ah, não me diga que eu vou subir 50 mil andares. Vamos lá. Hum. Cuidado. Alta pressão. Interesting. Essa porta tem, tem que se manter trancada. Eu sou zoeiro! Bom mesmo. Hum, eu pago a conta de luz tudo direitinho, porra. Isso aqui andou, hein. Beck, o que, que eu falei de você se mexer sozinho, porra? Volta pra lá, Beck. Volta. Isso aí, você tem que ficar. Hum. Essas, essas luminárias de hoje. Né? Elas não, não obedecem o que a gente fala mais. Eu tô vendo que vai, vai ter uma hora que vai fazer... E eu vou ficar tipo... Eu vou ficar bem assim. Eu vou fazer assim, ó. E aí eu vou morrer. Uma bola. Ah, legal, não tem física esse jogo. Eu vou parar de fechar a porta, é quase impossível fazer isso. Isso mesmo, você tem que voltar, pô. Back, bom mesmo. Tá obedecendo o que eu falei. Vamos subir. Por outro lugar. É. Ai caralho, que pouco foi essa? Ó, oh, nenê, não chora. Eu tô ficando com medo desse jogo, na moral. Neném. Ah, o que, que foi isso? Tem a Gretchen aqui, socorro. apagou. Beck, volta pra lá. Ai, que ódio dessa, dessa porra. Ela fica se mexendo sozinho. Vamos então. Tá muito quieto. Cadê uma música? <laughs> Por que ninguém tá tocando música? O legal é que fazer um jogo desse daí não é tão difícil, gente. É, e é, é muito interessante fazer um jogo desse estilo. Porque se você olhar como se tivesse uma opção, tipo, de ir no modo de comando e sair daqui, você ia ver. Era uma torre gigante, sabe? Vai continuando. É Ctrl-C, Ctrl-V isso aqui, só que ele vai mudando cada sala, que deixa muito interessante fazer isso. É muito fácil de se fazer um jogo desse. Não muito fácil. Mas, tipo, é mais fácil do que um jogo comum e é muito legal fazer. Ah, velho, tá tirando que a porta tá trancada, né? Por que que desce escada assim, velho? Pequena Analia foi assassinada brutalmente na, na seção de escadas do segundo andar. Câmeras capturou. Analia entrou na sala, mas nunca saiu. Ela esteve sem saber a causa da morte dela, mas acredita que ela que dá pra ver uma figura negra em algumas da coisa, em algumas janelas. Analia, não me mate. Ah! Analia, não me mata. Sai. Analia. Analia. Anabelle, sei lá qual é seu nome. Uh! Analia, Analia não me mata. Ai, Analia, sai. Sai, Analia, sai. Sai, eu tenho uma lanterna que pisca. Ela pisca, ela pisca. Para de rir, Analia. Uh! Ai, eu botei um tranco. Para com esse barulho. Alguém vai quebrar a porta. Porra, não tem ninguém aqui. Deixa eu cagar, porra. Analia. Ah, eu tô com medo. Eu vou, eu vou explodir. me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair, me deixa sair. que felicidade, porque eu saí. Vamos subir. Essa porta tem que se manter fechada. Mas eu não vou fechar. Beck. Essa música me lembra Mad Father. Ninguém sabe. Agora sabe que você está aqui. Lembre-se, não olhe para trás. Ai, ai! <laughs> que medo. Mataram o Beck! uma criança. Ai, Anabelle. Ai, Analia. Ai, eu não sei qual é seu nome. Socorro. A Analia tá cagando. Para de matar o Beck, gente. Ih, quebrou a lâmpada. Puta que pariu. Vou ter que consertar essa bosta. Mãe do Beck. Mãe do Beck, desculpa, tá, mãe? Não foi culpa minha. Foi a Analia. A gente tem que matar a Analia. Ah, tava tão legal a musiquinha, gente. Eu, hein? Tchau. Meu Deus, o que isso nem tá fazendo? Tá fazendo sexo. Tá tendo... Mano, o que, que esse neném tá fazendo, velho? Tá tendo... Bom, Tá bom, neném, tá bom, tá bom, tá gostoso aí, né? Primeira vez, você descobriu como é que é. Tá tendo velório do Beck, ó lá, gente. Que pena que o Beck morreu. Ih, tá vermelho. Meu Deus, neném, já entendi. Tá, agora a gente virou um strip club. Ai, meu Deus! Que que é você? Mano, que que era você? Você é a Analia? Oh! Eu sou um inferno. Não, você é um inferno, é uma coisinha feia, né? Nossa senhora! E esse neném tá, tá, tá no sexo intenso aqui. Olha. Eu tô, eu tô, eu tô, gente, eu tô em luto. O Beck morreu. Beck! Você voltou! Ah, Beck. Eu senti sua, sua falta. Eu senti a falta do back, gente. Vocês não sabem como isso daqui faz falta. <laughs> Vamos entrar, ver o que tem? Mais uma carta. Ah, meu Deus! Harry Potter! Ai! Eu não consigo ver! Ele pegou uma. Ele pegou uma baby, os barulhos. Meu pai, meu baby. Meu bebê, os barulhos, eles me deixaram louco. Eu nunca vou ouvir. Eu nunca ouvi meu bebê fazendo esse barulho. Na vida, né? Ele tava lá no. Ai meu Deus! Beck! Não, é a mãe do Beck. Não faz sentido isso. Bom. Ele me disse que eu nunca poderia sair. Não importe quanto eu andasse e quanto eu fosse, nunca teria fim. Oh meu Deus. E no fim, ele apenas me. Ele apenas colocou um fim. Tipo, hã? In the end, e no fim, ele apenas adicionou. Ele colocou. Ele colocou em um fim. Ah, tipo, matou. É isso. Ai ah, meu Deus. Analia. Ai, Analia! Eu suponho que é hora de pôr um fim nisso também. Ele cresceu, mas tristemente, mas infelizmente, é hora de continuar. Move it on. Ele está vindo. Quem é ele? Eu tava falando com a Analia, porra. Oi, mãe. Nossa, eu não sabia, eu não sabia que vocês eram Homem-Aranha, mãe do Beck. Esse é o tio do Beck, que ele gosta de trepar nas paredes. Essa é a avó e aquela ali é a tia bêbada. Eu vou explodir. Tá muita pressão pra mim. Ah! está escrito aqui. Ah, é a mesma coisa. <laughs> Beck! Eu preciso de você, Beck. Oi, mãe do Beck. Ah, tem uma cartinha aqui. Tudo que eu quero... O, tudo que eu tenho que fazer... Ah, tudo que eu queria fazer era comprar para ele uma lâmpada para o novo quarto. Voltando. A bateria quer acabar e eu tenho que gravar com câmera, né, gente? Ah, meu Deus, Analia. Você me odeia, né, Analia? Por que que... Ele está aqui, ele está aqui. Ah, meu Deus! Olá, mãe do Beck. Ele não está aqui, senão ele estaria lá naquele corredor. Eu, quero, eu imagino como é que os caras fizeram esse som. obrigado por jogar. De nada, agradeço por jogar. Bom, gente, foi isso aí. Constantemente, com os continuously. É... Foi bem... Foi, eu achei muito bom esse jogo. Tipo, simples e muito bom. Interessante. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser. Deem like, favorito, se inscrevam no canal. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo que vocês me ajudam muito. O que mais que vocês têm que fazer para me ajudar muito? comenta, que eu amo quando vocês comentam, ainda mais aquelas pessoas que comentam que tipo, ah, muito legal os seus vídeos, muito foda, eu gosto. Se vocês quiserem que eu jogue mais jo joguetes assim, só me, só me passar lá no seu posta lá no comentário, ah, joga Barbie, sei lá. Aí eu, ah, eu vejo, ah beleza, vou jogar. Aí eu gravo um vídeo, porque a pessoa pediu, entendeu gente? E realmente, não, por favor, não se esqueçam de dar like, porque eu, quando vocês dão like, eu sei se vocês estão gostando do vídeo ou não. Entendeu? Então, então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal... Falou.